non abbiamo, non abbiamo ancora fatto pezzi di Marley come uno dice questi vengono a fare reggae Marley signori Marley lo fanno solo certe persone <laughs> un applauso a Tony Moretto Não, não, não.

와.

Vai nessa empresa.